Stell dir vor, du hättest 85.000 Euro. Jeden Tag. Was würdest du damit tun? Aber vor allem, welchen Preis wärst du bereit dafür zu zahlen? Die teuflische Kreditkarte. Der Abschlussfilm 2015.